Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di un prodotto per i capelli, è un siero e per me è stata una vera rivoluzione. Allora, è della Splendor, sono i cristalli liquidi, questi sono con semi di lino e olio di cocco, effetto ristrutturante illuminante, è un 50 ml, si trova nei negozi, quindi o nei negozi tipo saponeria, tigotà o così via, oppure ai supermercati e costa 4 euro, meno di 5 euro lo trovo super valido io sono un amante dei cristalli liquidi soprattutto eh, per le punte perché cerco di prevenire la formazione delle doppie punte e poi voglio dare un attimo nella parte secca voglio un attimo ristrutturarla trovo che questi siano molto molto validi ovviamente è un prodotto low cost e siliconico ma anche i cristalli liquidi o de, comunque i prodotti più cari comunque sono sempre siliconici quindi se non usate questo tipo di prodotto ok lasciate stare ma se ne usate altri eh, di marchi più costosi oppure eh, volete cambiare provateli perché intanto sono profumati cioè è molto profumato e buono, però non persiste sui capelli, basta davvero poco prodotto, si scalda sulle mani e si applica sui capelli, non unge, li lascia belli morbidi, non, eh, non li unge, non li secca, non va a farli appiccicare, io lo trovo validissimo. E, ehm, oltretutto la confezione è bella grande e quando uso lo shampoo secco che quindi mi va a seccare un po' i capelli poco a poco prodotto e vado ad applicare anche per tirare su dalla radice quindi davvero non unge certo l'inci è quello che è ma ve l'ho già detto io direi di dare una possibilità a questo prodotto perché costa poco ed è davvero molto valido io prima usavo dei cristalli liquidi da parrucchiere e alla fine il risultato è lo stesso cioè mi nutra le punte, non me le va a appesantire né appiccicare e prevengo le doppie punte perché sapete che una volta che le doppie punte si sono create non c'è prodotto che tenga, a questo punto devi tagliare e basta, questo le previene come altre che vanno a idratare le punte, mi raccomando quando asciugate i capelli non state a scaldare troppo le punte ovviamente, se no eh, l'effetto non c'è, comunque io vi dico che questo da quando l'ho provato non ne posso fare a meno, continuo a ricomprare sempre solo lui ed fatemi sapere se lo avete provato, io ve lo straconsiglio e se l'avete provato come vi siete trovate. Io come sempre spero sia stata utile e se ti è piaciuto il video eh, mettimi un like, iscriviti al canale e mi raccomando metti anche il click sulla campanella così vieni, ehm, ti avvisano quando carico un altro video e alla prossima recensione beauty. Ciao!